csillag vagy mutasd melyik én Ahogy táncolunk körbe rajzol a fény Kéz a kézben, csak mosolygunk Bon, mint a legelején Mely csillag vagy mutasd melyik én Ahogy táncolunk körbe rajzol a fény A zene bennünk él, bennünk él Pont, mint a legelején van a láncok, úgy leszünk szabadabbak Úgy látod? járjuk a táncot, őrizzük a lángot Ha akarjuk, valóra válnak az álmok Gyere kicsi lány, közelebb a mangó mutatja az irányt Leszünk a zene, ami a depiből kiránt Még közelebb, eh, egyéb iránt Engedjük szabadon a fantáziánk Menj ki vagy mutasd melyikén Ahogy táncolunk körbe rajzol a fény Kéz a kézben, csak mosolygunk Bond, mint a legelején Melyik csillag vagy mutasd melyikén